shapes and colors, formas y colores. This is a red oval. Este es un óvalo rojo. An oval is round, but longer in one direction, and it kind of looks like an egg. Its name comes from the Latin ovum, which means egg. El óvalo es redondo, pero un poco más largo en una dirección. Parece un huevo. Su nombre viene del latín ovum, que quiere decir huevo. This is a blue triangle. Este es un triángulo azul. The triangle is a polygon with the least number of sides, 3. Let's count them! 1, 2, 3. El triángulo es el polígono con el menor número de lados. 3. Vamos a contarlos. 1, 2, 3. This is a pink heart. Este es un corazón rosa. This shape commonly represents the idea of some emotions, particularly love. Esta forma comúnmente representa la idea de algunas emociones, particularmente el amor. This is a yellow square. Este es un cuadrado amarillo. Squares are shapes with four equal sides. Let's count them. One, two, three, four. Los cuadrados son figuras con cuatro lados iguales. Vamos a contarlos. Uno, dos, 3, cuatro This is an orange rhombus. Este es un rombo naranja. A rhombus is a shape that has four equal sides. Sounds familiar? That is because squares are actually a type of rhombus. El rombo es una figura con cuatro lados iguales. ¿Te suena conocido? Esto es porque el cuadrado es un tipo de rombo. This is a blue rectangle. Este es un rectángulo azul. A rectangle is another four-sided shape. It is one of the most used shapes to design things like televisions, tables, books, windows, among others. Can you find something shaped as a rectangle near you? Un rectángulo es otra figura con cuatro lados. es una de las figuras más utilizadas para diseñar cosas, como televisiones, mesas, libros, ventanas, entre otras. ¿Puedes encontrar algo con forma de rectángulo a tu alrededor? This is a green circle. Este es un círculo verde. This shape is very similar to the letter O. The circle is another favorite shape for the design of many things, including in one of the most important inventions, the wheel. Esta forma es muy similar a la letra O. El círculo es otra de las formas favoritas para el diseño de muchas cosas, incluyendo una de las invenciones más importantes, la rueda. This is a purple star. Esta es una estrella morada. This shape is mostly used to represent the stars that we see in the sky at night. Esta forma se usa casi siempre para representar las estrellas que vemos en el cielo en la noche. If you like this video, Please click like and subscribe. Si te gustó este video, por favor da like y suscríbete.